Uztailen gaude ja, 2000 emeretzi erdia pasazaigu dagoeneko, gezurra maten balin badure. Eta bueno, ba, udaran gaude dagoeneko, ba, oporrak, ondo pasatzeko denbora, lasai egotekoa, deskansatu, bidaiatu, kanpora jun, gauza diferenteak egin. Ni egia esan, normalen udaran, ez udaran ez beste inoiz, ez naiz oso bidaiatzeko zalea, ez daukat oiturarik kanpora juteko. E, bueno, lehen bai, gogoratzen bali edo ikusita bali madukazue, lehen gorten Ego Afrikara junitzen lan kontungatik, eta bueno, ba, ja, de paso, oporralditxo bat pasatzeare bai, e, sekulako bideia izan zen, baina esan bezala ez daukat oiturarik olakoak egiteko, eta nik uste lehen gortekoakin kumplitu detela bizitza osoako, edo bueno, amar urteako gutxinez. Beraz, e, aurten behintzat ez nijoa inora, hemen gelditzen naiz, hemen ingurun ibiliko naiz, Eta, bueno, ba, nahi behintzat gertatzen zait, e, gauza bat, dala, ez bali madukat plan konkreturik edo noa baitea jun beharrik, arriskua daukat etxean geratzeko ezer egin gabe. Eta plan hori, ba, etxean geratzea ezer egin gabe oso ondo dago, ba, egun bat, bi, irurako, baina nahi behintzat gertatzen zait, lotu hitzak edala egun bat bestean atzetik. Eta, bueno, ba, ba gaur etxean geldituko naiz, lasai, lasai, ezer egin gabe, eta horrengo egunen berdin, eta horrengo egunen berdin, eta hola, tontamentian udara osoa pasatzen zait ez errin gabe, eta udara bukatzen danen eta berriz lanen hasi behar danen, ba esaten dut jope. Ba igual hilabete hauek, pare bat hilabete hauek, hobeto aprobetsatu behar nitun, zerbait egiteko behintzat eta etxetik atera, zoze diferentea egin, ez dakit pa, ba, hobeto aprobetsatu. Eta bueno, ba, honekin lotuta, aurrekontu itorren ikusi nun txio bat, asko gustatu zitzaitena, Eta horregatikan e, eh, bideo egitea pentsatu dut. Txioa hau da, hemen pantailan ikusiko dezutena, eta ez dakit ondo irakurriko da, baina bueno, jartzen du, e, gutxi gara bera, zerrenda bat agertzen da, fotokopi bat agertzen da, eta jartzen du hori dela, e, ba, bere herriko ikastolan, e, kaslei eman dizkieten etxeko lanak udararako. Guatuko zeate, txiki ginaren, bueno, guri behintzat, ikastolan etxeko lana jartzen zizkiguen udararako, bai teorian berezan, ba, urte guztin zehar egin genuen hori, ez azteko eta pixkanaka errepasatzen juteko baudaran zehar egunero egunero pixka bat egiteko lan batzuk. Baino, azkenen, bukatzen zenun udarako oporretako azkenengo hasten lanak egiten korrika eta presaka. Hoiek izaten dira edo hoiek izaten zian behintzat normalen udararako bilatzea zizkigoen etxeko lanak, ba, matematikako gauzak errepasatzea, inguru girokoak, lenguaje, patatin patatan, Eta orduan, e, txio hortan agertzen den zerrenda irakurtzeak e, ilusio handia egin dit, oso ideia politia iruditu zaitelako. Ze e, bialtzen ditun etxeko lanak edo udaran egiteko lanak oso diferentek dira eta da udara benetan aprobetxatzeko balio duten ideiak dira eta oso proposamen politia iruditu zait. Esango nuke zerrenda horrek balio dula mundu guztiantzako, ez bakarrik aurre edo gazteentzako, denontzako da baliagarri. Eta horregatik ba, bueno, zerrendan hogeita masei gauza agertzen dira, da igual, hogeita maseiak betetzea mm, ezinezko ingo zait, edo gehi egirituko zait, baina nire jarri diot erronka moduan, ba, gutxinez, eh, zerrenda horretako hogeita bost gauza egitea udara ontan zehar. Eta hoxe, ba, bideo egin nahi nun baita, ba, zuekin konpartitzeko, oain komentatuko dizkizuet hogeita amasei gauza horiek, bai zerrendan errepasoa egingo den momentu batean, eta hoxe ba, udara pasatzen danen, beste bideotxe bat egingo dut eta komentatuko dizuet, aber zer bete deten eta zerrez, eta bueno, ba, ikusiko dugu. Eta hoxe, ba, irakurriko dizuet zerrendan agertzen dana, ba, hemen gordeta geratu dadin, eta bueno, ba, ere animatzen baldin bazeate, ba, udara aprobetsatzeko ekintza politiak dira, hemen daukat zerrenda, eta irakurriko dizuet. Lehenengoa, egun sentia ikusi, Honi gehitu diot asterisko moduan egun sentia ikusi, baino ez du balio gau pasa egitea, bale ez du balio gau pasa gero egun sentia ikustea. Egun sentia ikusteko jeiki. Karta edo mai joko berri batean jolasten ikasi. Familiarekin pelikula bat ikusi. Izarrak begiratu denbora luzean, izozkiak egin, landare bat zaindu, fruta eta barazkiak jan. Igeri lekura jauzi egin eta zipriztindu asko. Maite zaitut esan, piknik bat mendian edondartzan egin lepoko bat edo eskumuturreko bat egin, zu artifizialak ikusi, bi lagun berri egin, ur puxikekin gozatu, ezagutzen ez duzun herri bat edo hiri bat bisitatu, odeiak ikusi eta forma eman, zure lagunez eta familiaz gozatu, kirola egin, dantzatu eta jolastu, maitatu eta zaindu zaitez eta zure buruarengan konfiantza izan. Mozorrotu zaitez, zapata gabe ibili, areazko gaztelu bat eraiki, bizikletan ibili, postal bat idatzi eta bidali. Ondartzako oskolak batu. Hemen ere, asterisko bat jarriko nioke, eta oskolak beharrean, igual, ondartzako plastikotxoak edo ondartzako zaborrak bildu ezkeo, hobeto, ze, oskolak, karakolak eta olako gauzak ondartzan oso ondo daude, beraien lekua hori da, eta denok balin bagea, oskolatxok eta karakoltxok eta mm, gauza horiek biltzen, gabe geldituko dia ondartzak. Orduan, plano hobea iruditu zait, ondartzako zaborra edo ondartzako plastikotxoak jasotzea. Segikoet. Liburuak eta komikiak irakurri. Jakiren bat prestatu, eta bueno, jakiren bat prestatu hau ere asteriskokin jarriko dez, bueno, ni bakarrik bizi naiz bain dela urte pila batetatik, bueno, bakarrik ez, oen pixukidea daukat, baino, etxetik kanpo eta jakiak prestatzen ditut, bai, osea, bazkaltzeko, afaltzeko eta gauza guztik nik ite ditut. Orduan, asterisko moduan jaki berri bat prestatu, bale? Inoiz egin ez duten zerbait prestatzea. Segiko dut. Zaborra lurrera ez bota. Agudanan eta urte guztin zehar. Barre egin. Egunero hiru besarka da eman. Bueno, hiru igual asko izango dira, baino, bueno. Arriak margotu, liburutegi bati bisita egin, hiru txiste berri ikasi, iluna barra ikusi, kometa batekin jolastu eta on azkenengo puntua da etxeko lanen bategin, hau imaginatzen dut, ba, ikaslei jarritako lan bat izango dela, ba, lan, lanak, etxeko lan, lanak ere jarri dizkietelako, eta bueno, ba, hoi ere, egin dezaten. Hau da, zerrenda, hor geratzen da proposamena, nik nere buruari jarri diotain erronka ere bai, ba, bueno, udaran zehar, nik uste oso gauza politiak daudela egiteko, eta egia esan asko errexak dia, baina esan bezala, ez balin badiot nere buruari plan bat jartzen, kapaza naiz, etxen sartuta geratzeko bila bete hauetan zehar. Eta ez den naiz, egero damutuko naiz. Ba, hoxe esan, dena, hoxe kontatu nahi nizuen bideo hontan, Eta hoxe da dena gaurkoz, eskerrik asko bideo ikusteagatik, eta horregor arte. Aio, ondo pasau dara!